participium praesens activum nominativus intrans accusativus intrantem genitivus intrantis dativus intranti ablativus intrante pluralis intrantes intrantes intrantium intrantibus intrantibus dum volat avis alas movet. Quis volat? Avis volat. Avis est nominativus. Ergo volans etiam est nominativus. Volans avis alas movet. Quintus videt avem dum volat quis volat? Avis volat. Avem hic accusativus est. Ergo quintus videt avem volantem. Quintus videt aves dum volant. Qui volant? Aves volant. Aves est accusativus. Ergo quintus videt aves volantes. Quintus videt matrem, dum cibum fert. Quis fert cibum? Mater fert cibum. Mater est accusativus. Ergo, quintus videt matrem cibum ferente. Mater cibum fert pullis suis dum pipiant. Qui pipiant. Pulli pipiant. Pullis hic est dativus. Ergo mater cibum fert pullis suis pipiantibus mater pullorum volat dum pipiant qui pipiant pulli pipiant hic pullorum est genitivus ergo mater pullorum pipiantium volat mater dum cibum fert audit pulos suos dum pipiant quis fert cibum mater fert cibum mater hic est nominativus ergo mater cibum ferens audit pulos suos qui pipiant pulli pipiant hic pullos est accusativus ergo mater cibum ferens audit pullos suos pipiantes pullus dum pipiat matrem dum volat aspigit quis pipiat pullus pipiat et quis volat mat inter volat. Pulus hic est nominativus et matrem hic est accusativus. Ergo pullus pipians matrem volantem aspicit. Pueri aegrotant, necesse est eis dum aegrotant dormire. Qui aegrotant? pueri aegrotant. Eis hic est dativus, ergo necesse est eis aegrotantibus dormire. pueri dum cubant dormire volunt qui cubant pueri cubant Cu pueri hic est nominativus, ergo pueri cubantes dormire volunt. Pueri dormire non possunt, itaque vigilant dum aegrotant. Qui aegrotant? Pueri aegrotant hic pueri est nominativus. Ergo, pueri dormire non possunt, itaque vigilant aegrotantes. Pueri dum cubant et vigilant, gallum audiunt dum canit qui cubant et vigilant pueri pueri hic nominativus est quis canit gallus canit gallum hic accusativus est ergo pueri cubantes et vigilantes gallum canentem audiunt pueriae grotant. Servus davus, eis, dum ae grotant, piradat. Cui ae grotant? Pueri ae grotant. Eis, hic est dativus. Ergo, servus davus, eis, ae grotantibus, piradat. pueri dum aegrotant a medo improbo dum ridet videntur. Qui aegrotant, pueri aegrotant, pueri hic est nominativus. Quis ridet, medus ridet, medo hic est ablativus. Ergo, pueri aegrotantis a medo improbo, ridente, videntur. Pueri grotant, Medus eos, dum aigrotant, cubare videt. Qui aigrotant? Pueri aigrotant. Eos hic est accusativus. Ergo, medus eos aigrotantes cubare videt. Quintus dum intrat, a Marco dum dormit, non videtur. Quis intrat? Quintus intrat. Quintus hic nominativus est. Quis dormit? Quis dormit? Marcus dormit. Marco hic ablativus est. Ergo quintus intrans a Marco dormiente non videtur. Marcus quintum dum intrat canere non audit. Quis intrat? quintus intrat. Quintum hic accusativus est. Ergo Marcus quintum intrantem canere non audit.